Pode, pode. Можно? У меня быстрее руки устанут, чем он там сарики устанет бегать. <laughs> Держать. Ну. отпускает он. четыре. Выключаю. Желающие составить компанию подходим? 30 гривен. 5 минут.

кататься. Все смотрят. Восемь минут. Восемь. Хорош. Больше не заплатишь.